Здравствуйте! Вас приветствует интернет-магазин карнавальных костюмов Grand Star.ru. В сегодняшнем видео мы рассмотрим с вами карнавальный костюм для детей. Это костюм фиксика Масси. Вот так вот тут выглядит в запечатанном виде фиксик Мася. Ярко-красного цвета вместе с розовым. Давайте рассмотрим, из чего состоит костюм. У нас в товаре лежит визиточка нашего интернет-магазина. И давайте посмотрим сам костюмчик. Костюмы очень яркие, все фиксики у нас пошиты из плотного яркого материала. Вот так вот выглядит головной убор. Посмотрите, ярко-розового цвета он переливается. На фото, на фото и видео, я думаю, это будет видно. Шапочка объемная, большой такой головной убор. Вот так, посмотрите, как это красиво смотрится. Внутри это выглядит вот так. Шапочка, она универсальная, в одном размерчике. Очень удобная, она плотно прилегает к голове и не спадает. такая вот шапочка. Далее в комплект у нас входит кофточка. Такая вот кофточка, ярко-красная с розовым, яркие розовые рукавчики. Костюм плотный, он внутри с вставочками, э, то есть вы видите, что он такой объемный. То есть, когда вы оденете, это будет не просто такая кофточка, которая облегает, он будет объемно смотреться. Здесь у нас а, эмблемка фиксиков. Сзади кофточка выглядит вот так, из красного э, велюра. И у нас завязочки по шее идут. Так вот кофточка. Далее в комплект у нас входят штаны ярко-красного цвета штаны и такие вставочки розового цвета. Штанишки у нас на резинке, также тянутся. Снизу у нас вот так вот выглядят штанишки. Все очень яркое, очень качественно пошито. Ботиночки. Такая имитация обуви розового цвета. Э, на подошве у нас идут э, вставочки, это заменитель кожи. То есть в них можно ходить как на улице, так и в помещении. Ботиночки универсальные в одном размерчике, очень удобные. Вот так вот выглядит ботиночек. Материал приятный к телу, приятный на ощупь. На фотографиях смотрится отлично, потому что это все яркое, все качественное. То есть вы сможете одевать их несколько раз. То есть не один раз э, этот товар можно даже и постирать, и ничего ему не будет. Вот весь наборчик, штанишки, кофточка, головной убор и имитация обуви. Если вам понравился данный костюм, вы можете заказать его на сайте Grand Star True.